Monet miehet on itse paljon tarkempia hiuksistaan kuin me naiset. Jos haluaa välttää kypärätukan, niin silloin kannattaa lähteä kuivilla hiuksilla pyöräilemään. Hiuksia ei myöskään kannata laittaa mitään muotoilutuotteita, kuten lakkaa tai hiusvahaa. Et viimeistely kannattaa tehdä vasta perillä. Jos tuntuu, että vähän hikoiluttaa, niin perillä voi laittaa vaikka hiuspuuteria tai kuivasamppuota. Näin sä varmistat, että sä näytät perillä ihan yhtä hyvältä kuin nähtiessä.